Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tutorial cara apa ini jenenge nempel nempel layangan nyamai. ya nyamai layangan apa jenenge layangan kapangan pegon Kapangan pegon 3 meter Tiga meter kurang 3 meter kurang Oke kita lihat cara nyamai namanya rumah yang gede nih gede ya tayangan anunya tumbul ya, bro apa naik gandeng ya belum lah mau tisu wampung-sampung lho. Anragangane. Iya, sing layang anu apa? Gapangan pegang kan? Iya, ireng mau lho. Heeh. Kertasnya calonnya apa? Dua irang ngisor kuning gak? Rencananya iya, dua. Tapi kok kayak api irang kabel tuh. Iyalah, api irang kabel Plastik apa kayak? Kuning ya sama plastik kayak plastik sampah semua warna kuning Hingga ragangan siapa iki? Di ragangan aku sing besek anu. Hmm. Aku sing disiki sing ngerakit Mas Said. Hmm. Kawangan ya neng. Kawangannya belum dibuat. Berarti kengke udah kurang, berarti batang meter iki jatahnya kawangan. Tangane itu ae. Heeh. itu orang di meter bisa lebih orang kena orang jajal bisa nih kok belum orang orang sama jajal jam loro meh teko maghrib gawe dagangan tok. Mulai dari awal? Iya, mulai dari awal ini sekitar jam 2 sampai hmm. ma mau maghrib itu loh. Ngasyar terakhir, terakhir terakhir. Wah, mulai dari nyisi lah. Iya, mulai dari nyisi semua tapi hmm. dibantu dua orang. Hmm. Kalau satu orang nggak nggak bisa. Hmm. Gak selesai. sini orang nganggo apa kayak nganggo pengaman kayu pengaman kayu kayak orang mampu lah tak mampu lah hmm. wandel ya iya kita khawatirkan nek terlalu tipis apa ki anu melar hmm. pepes tapi ki si saya ki kulit nang lain gede ya wis biasa deh wis biasa deh kan wis anu kok itu nantinya gitu pas kulino ang kailangan hindi ako was nanting eh was munting kaya nga jarang enek yang parang oke ku pulung aku ya ini layangan modelnya paetan model ngini kan layangan ki dia gulak gulak sawangan sawangan dari sawangan patang metrik, ini gulak ngerti apa nih <laughs> Oh, patang meter. Ada piring, oh. Pringe ya pringori lah. Pringori pringori iki. Heeh. Hmm, bonggolan pringori. Heeh. Korone 4 meter. Ngukure dari apa? Ini rata-rata panjangnya ini iki. Hmm. Heeh. Wah, mau tak PHD boh, anu nih. Ukurane video nih. Ini orang nak diedit. Diedit nganggo Adobe nggak bisa nih Bang. Itu yang gede, gampang aja, Bang. Nanti. Itu nih yang Gampang. Kiringan ta? Kulon ta? Heeh. Oh, suka Sukosari ya, kok. Ini selesai Hmm. Gede nggak ya? Eh? 5 meter kok. Oh, gede. Hmm. Gede nggak eh? ya? Ya mungkin durane sak padha iki lho paling iki. Hmm, tapi dodone ambo neh ngono. Iki Cuman... dodone sekitar 66 cm. Hmm. Dodone. Panjang batang iki 175 cm. panjang sayap iki rong meter hitung puluh papat hmm. Mm cuma ngesore kayak iki sing ngeser kuwi rong meter patang puluh sing Kui. sayap bawah ngeser hmm. sing dua iki sekitar dua tiga puluhan lah ini tak bilang pering sih tak tak sak glun oh, sak buntut enggak, enggak, enggak. tak batangnya tak enggak tak itu pering nomor tua i. Kita pengen gede iki. Iya. Engko cuma sapa berhenti kan. Hmm. Tapi untuk jenis spring sing kuantil kan ya. Iki yo anu apa? Senare kudu gede ya kan. Kadangane nek sak jempolan. Iya, nah iku iya. Lan anune sayape. Kulo sak iki gak wani kulo anu ngono. Jajalnya kudu ning sawah miri kono. Miri iya. angin gede ya. Iki angin iki mantep nek nggih kula nang gede pas. Sing iki. Soale angin iki angin gede pisan saiki yo. Temane gede. pesawat ini ora sing iso tenan ahli ini tapi bener pun ngono rada pas dadi ngono tumbas ditukune ya rada larang lho hmm. kemas Mas Nanang ki tumbas iki 50 ya e gak nek wong cilik kok kok pesawat heeh pesawat wis mumbul Oh kae ora mumbul ngono kok. Endi? Oh kae angine kudu dicocol kae. Iya, waktu sesit anu mumbul bareng ya. Heeh. Kurang. Ngumpul tapi simbol ping pira ngono. Hmm. Nah, sing ngumpul ki ngene mari yun kono kathak kae. Lho kene sing mari ya? Iya, tapi wis selayangan lawas. Ya ngeli, Pak. Hmm. Ayo ora gedhi nemen lah. Wis paling ya wis. Wis sak meteran mbuh-mbuh. Gedhe. motor ki mbok nang pura. Tanggalan yang tanggalan. Lho mbiyen kan sini tanggalan, papangan, ah, ah. panolan. Urung enak macam-macam layangan 3D, 3D. Heeh. Mending-mending dia tanggalan festival ya, ini. sok minggu seminggu Minggu. tanggal 6 lo. Tidak besok. jam berapa? iki setengah terlalu. jadi jam tali piring tebas kan di bang Hiryo ngene mbak party kono bar. oh, no. jaluk apa anu wekol apa tuh bang Mbah hmm, iku kudune tuku penjala aku yo ya rung tak mudeng. Limen ta lho. Selasi. Lim. Selasi. Ya. Selasi anu ora? Eh panggah anu. dilem mangga ana. Lim. Kalau ini kurang motor anu. siji lho kira yang ngono lho kai ngeser kuning kaya rapi iki gambar iki neng ngeser kuning ya rapo, apa-apa cuman di neng dhuwur iki ketoke trae nyuwe gle ngono gle ya nek ireng kabeh ngono mending ya Pak tapi nanti kombinasi ya apa lah Pak Tak polos dulu Halo dua plus ireng kan ya, eh. iya, iya, yang sel kuning Ya api aja. Ugi nek sedeng loh sorane tang jongoke disilo. Piye jare iku? Ya ra pesalan sing biyen terus. Bringi kene kae gendeng kain. Endi? Iya. Dhuwur gendeng. Cukup ra jadi banget, Bang. Kurang, Mas. Eh? Kurang. Oh iya. Ya nek isa ki metu tipis ae dan isa dawa anune. Iyo, tali piringe. Gimana? Tipis kuwi ora banter gak kan gaber. Iya, kudune kandel to. Heeh, mm -mm, kan iso kenceng tenan. Heeh. Mm -mm. Nuwarek pendangane. Mm -mm. Ya tipisan nek sing nanggur ketepan pring sing kowaku ngono ya. Iya. Eh suka sare ke pring gogo dipringori kok malan, Bang. Tapi yo heeh. Kaya sik kurang banter to, Mas. Apa kok sik kurang kaku? Biasane yo garapane juga bisa jadi lho. Garapane iki soalnya ngen ngen sendiran utawa salahan iki biasane dhewe macem-macem. Hmm. Garapane nek sing tengah. Hmm. Pinggirnya untuk tipis, iya, no. Nah, kuih mpoh dikikar, mas, aku ya roto biasa, standar, kuih. Wih, dah bawa terai, bawa dia. Nanti kan ngantar, wih, pekok ngantar. Terai gede tenana. Oh, mayang. Di balik. Singgara tak mungkin ada? Singgara itu dewe, bapak ane tak ngono. Wong loro kurang kurang anak eh. Istimewa talak neng ngono, di tali neng patokan ngono, orang ngono. Orang ngono gak kuat ya? Orang kuat. Dadi surne ya karo mlaku terus ngono lho. Mlaku terus ngono iso ara arare 50 meter apa 100 meter culne. Oh. Lene ra ono apa ya kuat kok. Di kaya model nebit ngono ya ra kuat. Sawane sakmono ta? Ya kurang dawa nek kuwi. Tapi nek kewaku sakmono tidak mungkin ya cukup. Hah? Woi. Ki jurane tok pirang meter iki? Endi? Antara benang kono teko kono kuwi. 2 meter 74. Tengah tok. Di sing iki lho, sayape lho. Anu, apa iku ragangane? Heeh. Ragangane. Nek benang iki wingi sing nyet itu aku benang sing hmm. tengah iki ya. Mas Ayet. Hmm. Iki mau pakai rapia. Nah, nek rapia iki gak kuat, ngolor. Hmm jadi diganti ke oh daerah pe ora lah gak kuat heeh ora rusak panggah orang lah nih kenur kan orang era gede lo ya di masa itu gue gue berdiri sana aku tuh orang geret nuna awang hmm. iya tapi mari pengen iki sarangan ini banter yuk lo enak yuk iya marah kan ini kono kue iya dan sarangan ini so mm banter senengnya kan sawangan nih banter kuwi kan gitu iya kita cilik cilik yo ya, oke kok seneng padha layangan hmm. iya layangan ya cilik cilik PTA Usung ini ki iki panggah oh, oke kan kita lagi usung usung Cuman. Lagian kan juga biayanya ini ki ora ora oke. Hmm. Bobi sing biayanya masuk irit. Iya. Lah piro lho? Kopring ngono kok nek ning desa ngene iki njaluk tangga-tanggane ya wis akeh. Hmm. Bringe. Rapiane tinggi garap iki 2000 wis cukup. Wis. Cukup. Murah hmm. ya. Ya terus eh uh, apa niki pasti kayak iki iki sik piro nggih? Plastiknya sepuluh hewu wis cukup hmm. ya. Plastiknya kan tuku ning ndi? Ning condong. Oh, plastik sampah kuwi iya piti belah kan jadi loro wong Bu. berarti untuk plastik sing tiga nanjur no itu ya utuh kayaknya kayak sak meternya tolong ewe kayak lu ngarang malan iya tapi kayak masuk kayak orang kembang pecah kan iya kayak tipis walaupun tipis tapi kuat kayak gitu iya kan ulat masuk kan? tipis iya. ngono ulat kayak kayak molor loh Saya ikut di semayan mana kan? Mas Gawit gawe, Mas Heru gawe. Mano? Uh, saya mano. Hmm. Gede-gede ini apa ya standar? Standar. Tapi ini apa yang belum ini? Iya, angin ini kini kan tetap gede. Hmm. Belum bulan ini. Nah, mana kan tak ada yang kena ukat. Uh, uh. Sementing ragangan ini dua lagi kenceng mana? Takin aku membuleh anu, yang mano ini? Nggih. Ya ming ya kuwi mau lho apa iku umbul-umbulane menak, kan kan tandayange akeh. Ki ora samar nek eh, ya gelem uwer juga jan iki. Gelem, gelem uwer. Hmm. Ora samar nek eh, medhotne tenar. Jadi nan tanting ngene kan penak. oh iya nek dhewe eh, wis pak wis endah eh, kok penting tan anu imbang tantingannya pas ngono umbul-umbulane barang ya pe. Arep pas sari ki ya penal Bang, gener gedhi ditak. Sekali dul ki ya langsung dadi. Hmm. Sawane gedhi mana? Sawane sawane ya 5 meter ya punjul. Cuma buah apa kurang kenceng apa gede angin masuk suarane ora iso tak banter nemen. Hmm. Umbul sawah, darang sawah, wah. Eh. Bahaya kae. Kali ngejrek. Neng uang ini jebal, uang gadi kok. Ini layan uring ini sama layang Ya, ini mas bantu nih. Lho, dhewe sawangan ta sik? Anteng ya kowe. Dhewe sawangan iki. Nang ngumpul neng? Nang ngarepan. Wis ngumpul neng. Ngarepan neng lurung. Kok iso ya? Pina ngumpul neng nang ngarep. Ora mati ki anu ora anu ku Ora anu kabel ta. sendiri Pak ya gitu lah bang. Bukan. Tapi kontennya kayak gede khusus. Layangan deh. Ya. Layangan loh. isolasi ra iku? Nek ulune layangan. Lagane yo mesti siap nih. Takon. Nggih jaga ni anu. Kopi, kopi. Oh nggih, matur suwun lha iki dolan iki nek kopi. Kesenengan iki nggih. Nggih, seneng ini. Berarti kan sambung-sambungan kuwi kok apa ya iki nge sing sambungan-sambungan sing kuwi men gak wah tak kei LTK. Lim Bukan sambungan kan entah tengah kok. Bukan sambungan-sambungan entah kaya kelim ki. kan tengah wi ngadah kan tengah wi. Nek anu ne? Lakbane kan kami ngono. Tinggi anu tinggi apa? Tinggi sabuk boleh ngono. Iya. layangan ngono arep ora disampekne kok di, video ngene kok ora disampekne piye masa ge arep sesuk rene neh Lah iya, masa ke sampai di sini dulu anu videonya lah ya kecewa penontonnya. Ngundang youtuber iki. Lah iya, ngundang tuang soteng rene timo ora sampai ya. buruk video mas gimana sih tadi belum mas mau ini. Ya, siapa kawit lurah belum loh jajal belum jane ge layang nireng mau ta mau eh. eh, layangannya sudah di lor ki kira ngumpul nih ki adu tenaga iki engko Endi sing menang, tampare apa tangane iki? Maridon, kuwi kasih iso ngaji. Hmm. Oke, okay, Kang Parlen, kas Omar. Iya. Sing ngaji Pak Satem sing. Kene lho, kene iki. Ya PR bagi generasi yang akan datang, Bang. Ini mau lagi. ini mau lagi. perjuangan. Nah, iya. PR untuk Ya, untuk generasi yang akan datang. Berat, lima tahun ke depan ngono berat. Sing saiki kelas SD. Hmm. Nah, besok lulus lulus MTS ngono wis wis masuk wis berat bisa. Tabarannya anakku gue iya wis berat kok merah mulai dari sekarang digodok tenang ngono waduh tapi nyampe kok suwe nih suwe iya lah gila nih ada ngono kok Nah, kok sambung tengah loh, mending kan ngono toh. Langsung aja ya? sawangane digawe ngene. Heeh. Aku kemarin gawe bareng-bareng. Ya karo kowe ta? Heeh. Nem gawe. toko lem ngendi, Bang? Ini kudina. Hmm. Teleponnya cepat ya. Iya ngerti nek wong botol tekok layangan. tuku entek. Ora ben. Nang anu ora iso, anggo stabil. Tak duwe power bank kabutan modelnya. terus lepas lepas terus kayak nggak wis bar ngecor pondasi karena aku yorong ya cepat medio cek pengen mata dua isan nih ngecor ya mambengi ngecor hmm. sampai ngecor pondasi hmm. sampai jam berapa jam rolas berapa Ikut gitu Iya, Mang. Cara cara neng Madin mami Asri jam biru. Eh, adiknya Panda. Kita kemarin coba, yuk guys. Iya. Tapi mampu orang orang enak mampu, orang mampu yang tirong. Perkasa wis bengi ya. Hmm. Manusia sih pada acara nang masjid anu suran apa sebelum Muharram lho. Aku pun dari anak jalan yang sudah sering itu itu katanya ini korban mau menenteng. Orang jalan ini sih kuati grogol teh. Di maksimal grogol sih. Hmm. Kalau yang diajak kan grogol. Mm -mm. di pantan dia dia grogol wong nyate Ya manggone barang kan ning grogol. Aku sak ndaot aku. Ya anune, anu ki yo panitia lokal yo ngono Iya. Kayak kita nyiapne pamraja ngono kan. Heeh. Resiko is ngono kuwi. Anu anu jeneng ki ketemu ra? Pokoke OTG temu. Tiga sapa? Tukang didik. Tukang didik. Nah. Mira tidak nanti ah. Mira temui susah aku kan. Wong selalu tangki transfer data kah itu. Selalu tangki transfer data kan kah itu aku. Jadi nek neng mau katakan lagi ini kayak penuh. Kalau saya tak transfer. Mm -hmm. sih susah aku penuh pas wae lagi-lagi asik-asik golek video ini penuh udah susah aku ini di ditelepon Bu Lurah kayak ada apa? kadek ini lho Bu Lurah ini golek itu lho Layangannya wis dadi lor kerek ngumpul nih nggak? layangane wis dadi lor ini hasil terakhir dari layangan kita untuk nanti percobaan untuk diterbangkan